साथ दो बटन वाले माउस का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहला एक्शन हम देखेंगे व्यू का घूमना या पैनिंग यहाँ माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ये करने के तीन तरीके हैं पहला हम माउस व्हील या स्क्रॉल के साथ शिफ्ट की इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट की पकड़ कर रखें माउस व्हील को नीचे की तरफ दबाएं और माउस घुमाएं सीन यानी मंजर बाएं से दाएं और ऊपर और नीचे माउस की सिमत में घूमता है अब शिफ्ट की पकड़ कर रखें और माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करें सीन ऊपर और नीचे घूमता है ये व्यू को घुमाने का दूसरा तरीका है शिफ्ट की पकड़ कर रखें और माउस व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें व्यू ऊपर की तरफ घूमता है शिफ्ट की पकड़ कर रखें और माउस व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें व्यू ऊपर की तरफ घूमता है व्यू को घुमाने का तीसरा और आखिरी तरीका है कि माउस व्हील के साथ कंट्रोल की इस्तेमाल करें कंट्रोल की पकड़ कर रखें और माउस व्हील को स्क्रॉल करें व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में घूमता है कंट्रोल की पकड़ कर रखें और माउस व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें व्यू दाएं तरफ घूमता है कंट्रोल की पकड़ कर रखें और माउस व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें व्यू बाएं तरफ घूमता है आप व्यू को घुमाने के लिए अपनी नम पैड कीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कंट्रोल की और नम पैड टू पकड़कर रखें व्यू ऊपर की तरफ घूमता है कंट्रोल की और नम पैड एट पकड़कर रखें व्यू नीचे की तरफ घूमता है कंट्रोल की और नम पैड फोर पकड़कर रखें व्यू बाएं तरफ घूमता है कंट्रोल की और नम पैड सिक्स पकड़कर रखें व्यू दाएं तरफ घूमता है अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नम पैड के तौर पर अपनी नंबर कीज का इस्तेमाल करने की जरूरत है ये जानने के लिए कि अपनी नंबर कीज को numpad के तौर पर इस्तेमाल कैसे करें यूजर प्रेफरेंसेस पर ट्यूटोरियल देखें अब अगला एक्शन हम देखेंगे व्यू को रोटेट करना अपने माउस व्हील को दबाएं और चौकोर अंदाज में माउस को घुमाएं ये टर्न टेबल गर्दिश देता है आप गर्दिश की अमल पर थोड़ा ज्यादा लचक के लिए ब्लेंडर में ट्रैक बॉल किस्म की गर्दिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके लिए यूजर प्रेफरेंसेस विंडो में ऑप्शन को टर्न टेबल से ट्रैक बॉल में तब्दील करने की जरूरत है ये किस तरह करना है ये सीखने के लिए यूजर प्रेफरेंसेस पर ट्यूटोरियल देखें व्यू को बाएं से दाएं या ऊपर और नीचे रोटेट किया जा सकता है अब व्यू को बाएं से दाएं रोटेट करें कंट्रोल और ऑल्ट को पकड़कर रखें और माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करें व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में रोटेट होता है कंट्रोल और ऑल्ट को पकड़कर रखें और माउस व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें व्यू बाएं तरफ रोटेट होता है कंट्रोल और ऑल्ट को पकड़कर रखें और माउस व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें व्यू दाएं तरफ रोटेट होता है आप पैड पर शॉर्टकट कीज 4 और 6 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं NumPad 4 दबाएं ये सीन को बाएं तरफ रोटेट करता है पैड 6 दबाएं ये सीन को दाएं तरफ रोटेट करता है अब हम व्यू को ऊपर और नीचे की तरफ रोटेट करते हैं शिफ्ट और ऑल्ट पकड़कर रखें और माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करें व्यू ऊपर और नीचे रोटेट होता है शिफ्ट और ऑल्ट पकड़कर रखें और माउस व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें व्यू नीचे की तरफ रोटेट होता है शिफ्ट और ऑल्ट पकड़ कर रखें और माउस व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें व्यू ऊपर की तरफ रोटेट होता है आप नमपैड पर शॉर्टकट कीज 2 और 8 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नमपैड 2 दबाएं ये मंजर को ऊपर की तरफ रोटेट करता है नमपैड 8 दबाएं ये मंजर को नीचे की तरफ रोटेट करता है आखिरी अमल व्यू को जूम करना जूम इन करने के लिए माउस व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें जूम आउट करने के लिए माउस व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें आसान है ना शॉर्टकट के लिए नम पैड पर प्लस और माइनस कीज का इस्तेमाल करें जूम इन के लिए नम पैड प्लस दबाएं। जूम आउट के लिए नम पैड माइनस दबाएं। इसी के साथ ब्लेंडर व्यू पोर्ट में 3D स्पेस में नेविगेशन पर अपना ट्यूटोरियल खत्म करते हैं अब 3D व्यू को घुमाने रोटेट करने और जूम करने की कोशिश करें गुड लक ये प्रोजेक्ट एमएचआरडी हुकूमत हिंद के आईसीटी के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत करदा है इस पर मजीद मालूम इन वेबसाइटों पर दस्तियाब हैं oscar dot I I T B dot A C dot in और spoken tutorialorg intro spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं इनको सनद भी देते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया